どうか最後までお付き合いよろしくお願いしますそれでは参ります。金城天下 Vamos, lá. Yeah. がとうございました